odložila. Už našla jsem svůj cíl, já už mám svůj styl. Už máš svůj styl. Chci se být, chci se brát, nechci být dokonalý. dnes vezmu si každou botu jinou, prostě to chci, nechci davem splynout, nechci dělat všechno podle návodů. Podle návodů. Já nemám strach zkusit, co se nesmí, hlavně se nenudit, no to je jasný, není čeho bát se říká, že jsem statečná. Chci se být, chci se prát, nechci být dokonalá, chci jen žít se smát, bejt holka rostomilá, nechci víc, nechci mít, když dostat šanci na svůj styl. Go, go, go. Zdá se osud je v nás, já za svým budu si stát. Říkej mi rebelka, všechno to, co chci naruším ti tvůj plán. Zdá se osud je v nás, já za svým budu si stát. Go! Zdá se osud je v nás, já za svým budu si stát. Říkej mi rebelka, všechno to, co chci znát, nemůžu zažít si se bát.